Hai, Assalamualaikum Saya uh, daripada tim Escape Production Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Maaf Zahir dan Batin Itu aja saya ingin ucapkan So, guys, bye